जय स्वामी महाराज की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Hare Hare Avadvidya Bhagavatas Tirtha Buddha Swayambhavo Tirthi Kurvanti Tirthani Swantas Ena Gada Maharaj Yudhisthira is saying that Vidura, he, he is a personification of the holy place. जब युधिष्ठि महाराज युधिष्ठिर महाराजले अघि महाराजले भन्नुभयो कि यो मतलब का कि जहाँ जहाँ भक्त हो जगह के धाम क्योंकि भक्त ने भगवान लिड़का हिँडेका जहाँ भक्त जो धाम Just like I remember uh, I used to go to Bangkok in the beginning and would sit in the park and chant. And some people would come and say, where's your temple? जब महाराजलाई याद छ कि सुरु सुरुवातमा कि जब अ, पाकेहरूमा जाँदा कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँनिर अ, महाराजलाई सोधे कि तिमीहरूको मन्दिर कहाँ छ भनेर I said, no, we don't have temple yet. हामीहरूकोमा मन्दिर भइहालेको छैन जब भक्त पहिला स्वरूप चाहिँ भक्त पहिला आउँछन् अनि बल्ल मन्दिर अब भक्त आयो भने बल्ल मन्दिर आउँछ not that the temple is there waiting for everybody. The devotee, he has to make the temple. यसो होइन कि हर मन्दिरले ठेरिरहेको छ कतिखेर आउने भनेर भक्तले चाहिँ मन्दिर बनाउनु पर्छ So here in Phuket, just like they make beaches, you know, they have Patong and they have Karong and Karakata. So we can have temples also in the the different parts of Phuket. यहाँनिर थुप्रै बिचहरू छ जस्तै कारण कत्ता पातङ हर जग्गामा हामीले मन्दिर बनाउनुपर्छ We can also have nice temples over in Patong. Just someone has to give us some land. तर कसैले जग्गा दिनु पर्यो त्यहाँ बनाउनको लागि I was in India and uh, in Hyderabad. <coughs> There was one man, he was coming to the temple and he said, I, I would like I would like to do some service for Krishna. अ, महाराज जब हा- हैदराबाद जानुभएको थियो त्यहाँ मन्दिरमा एकजना व्यक्ति आएर भने अरे कि म भगवान्को लागि केही सेवा गर्न चाहन्छु भनेर भने अनि भक्तहरूले भनेर किन तिमीले मन्दिरै बनाउँदैनौ भनेर <laughs> तर त्यो मान्छे बिजनेसम्यान थियो पैसावाला थियो हुन्छ उनले दस करोड मतलब चलायो भगवान्को सेवा अहिले कस्तो राम्रो मन्दिर छ And now many devotees are coming and અને ટુપડી ભક્તોहरू આउँछन् र त्यहाँ कीर्तन हुन्छ Of course, they already have a temple in Hyderabad, in Abbas, but this is in Anandapur, which is like a suburb of Hyderabad. त्यहाँनिर अवश्य त्यहाँनिर मन्दिर त थियो हैदराबादमा तर भन्दा अलिकति बाहिर यो अहिले यो जग्गामा यो गिरी मन्दिर एउटा बनियो Similarly, in Delhi, Delhi they have like 14 temples now. दिल्लीमा चौधवटा मन्दिर छन् त्यसो होइन कि सानो होइन नि ठुलो ठुलो मन्दिर hmm. भक्तहरू हर जग्गामा छन् जब भक्तहरू आउँछन् उनीहरूले प्रचार गर्छन् अरूलाई चाहना बढ्छ अनि मन्दिर बनिन्छ So Prabhupada went to America and began everything in Second Avenue, 26 Second Avenue, just a small shop front. जब प्रभुपादजी अमेरिकन जानुभएको थियो त्यो बिचरा सानो कमराबाट बस्नुहुन्थ्यो But Prabhupada knew that gradually it would expand. There would be more and more centers and temples all over કૃપા જીલે હર જગામાં મંદિરેરું સેન્ટરેરું બનાવનું હ So you can see here Phuket is international place so we have devotees from all the countries also यो पुकेट चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जग्गा भएको नाताले यहाँ भक्तहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय भक्तहरू धेरै छन् So we hope आशा छ कि भव्य रूप से हमीर को रथ यात्रा होने कीर्तन होने पातंग को जो रोड में This, this is our contribution to the spiritual development. You hamir, यो हामीर यो हामीहरूको एउटा सेवा हो एउटा सहयोग सेवा हो भक्ति ya adhyatmik आध्यात्मिकमा We don't just sit and meditate silently. हामी यसो होइन कि बसेर ध्यान मात्रै गरिराख्ने होइनौँ हामीलाई कीर्तन गर्न मनपर्छ अनि उच्च स्वरले कीर्तन गर्न मनपर्छ कलियुगको धर्म हो हरिनाम संकीर्तन the yuga dharma for the, this kali yuga the process for the, this age is कलयुग में यही एउटा मात्र छ कि हरि को नाम लिने And the more devotees are singing and dancing and chanting, the more people get the mercy. जब धेरै भक्तहरुले कीर्तन गर्छन् नाच्छन् अरुलाई पनि धेरै कृपा मिल्छ So there's a lot of people they need mercy here. सबैलाई कृपा चाहिएको छ So we want to show people सिर्फ इन्द्रिय तृप्तिको लागि हामी हामी पनि मतलब केही आनन्द लिनको लागि आएका हौ But we don't want to enjoy like these people. Like their, their enjoyment is like the hog and the dog. उनीहरूको उनीहरूको जो खुसियाली कस्तो खालको छ भन्दाखेरि जो गधा र कुकुर जस्तै But our enjoyment हमेर को जो आनंद था तो बहुत मत थी आनंद So if we can give some people a little taste of chanting the holy name. हामीले त्यो उच्च स्तरको जो स्वाद छ अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ So thank you very much for welcoming me.